ustozlarimizni ya'ni bizni o'zbek san'atida o'zbek qo'shiqchiligida katta o'chmas iz qoldirgan ustoz san'atkor afsonaviy shaxs komiljon otaniyozovni bitta yaratgan qo'shiqlardan ijro qilib bermoqchilar gasht etib degan qo'shiqni ijro qilib beradilar yaxshi marhamat rashidjon olloberganov marhamat marhamat Olam içre sen kebir Taht üzere sultan yürmedi İşkin içre bir minindin Çeşme geriye yürmedi Kavmeti bağıyı Servi hırama yürmedi Ben seni Geçirde devre sürmedim Geçti tip alemde sendin Maytaba kürmedim Yig'layin arzu çekip Shikasta bemor olmishim O'zgalar mad bo'laman Ma'lum olmuşum, olmishim Yuzgirib do'ymas ko'zi bir ko'rma kazar olmishim Tol zulflaringga man giriftor bo'lmisham gashti teb olamda sangin noyitib yürmediyim. bakışlar bir acayiptir bana Hasretinden sarayıp soldum ki buldum karabana Hop yaraşmış başta gül bağ Yenine gül gül kapağı Aşığıyız avrım menemeyim fırsat yüzünü her sabah Geçti teyip alemde sendin Mavit kaba körmedim Şemsliğin kuvveti bu tende dermanım alır Sev çekip şibre ile diye ıltırmağın kanım alır Gözün yayı kaşın Eksin yetip canım alır Zülfleri arayan öpüp Alım alımını alır Geçti tip alemde sendin Mayıta ben görmedim Geçti tip alemde sendin Mayıta ben görmedim Geçti tep alemde sevdim Ayete bak görmedim